funcionar e depois os caras vão, ficar rolando, caindo aqui perto, fica comigo. Vai começar lá, filha, Vai, vai, vai!

Tá, você fica aqui, você continua marcando. Sérgio o, primeiro que aparecer no filme ele é seu, assim, tá? Você tá muito aqui dentro, tá? Você tem que vir junto com o Bro aqui e o Bro um pouquinho mais pra lá. Essa hora que você... Presta atenção. Na hora que você vê o QB rolar e olhar pra cá, você explode e você vai marcar aqui. Ele tava vindo, eu falei, não, fica lá dentro, fica lá dentro. deixa deixa correndo pro zero. A gente precisa parar esses três estão aqui. Deu pra entender? Deu pra entender? Olha o velho, de de É passa, é passa!

Vamos! oh, moleque! Vai, Diego! Sai daí! Sai! Sai! Sai! Na hora que ele vira, a lota ficou boa. Se ele virar de novo, eu tô virando de novo. Então, tipo, eu tô me calando muito nisso. Que eu corro o dobro do campo. Vamos, Johnny! É agora, hein, Johnny? Abre, Troy! Três direita! Três direita! Corrido! escoliose. Corrida! Para! Ô, tá Troy! Os caras estão na sua cara e você está deixando. Vai em cima, segura e leva. Entendeu? Vamos aí, vamos aí. Ah. Vai, defende! o segue está correndo no meio aí, ó. Digão! Seis, cinco. Sólido. Vai sábado vai rolar. É, então. forma alguma vantagem. Mas você vai ter que parar de trabalhar para pagar tá A Não pode É jogada de Nery! Eu conheço de Nery! Vamos! Vamos! Vamos! Bora, linha! Bora, linha! Bora, Nossa, rodoviária... Federal... Corrida! Corrida! Opa, opa! Nossa! que ponto chegou! Vamos, vamos, vamos! Vai, vamos! Tira a bola! Três do outro lado! Vamos, Titi! Vamos, todo mundo, Titi! Pega! Pega! Pega! Pega! Vamos, Troy! Vamos, Troy! Boa, Troy! Olha a bola, Mr. De novo! Tira a bola, DR, tira a bola, DR! Tira a bola! Coutinho! Boa! Caralho! Fico muito... chutar, ele não vai chutar. Cai na cabeça dele. Deixa a bola agora, Tony! Vamos, Vamos Defesa! Vamos ataque! namoro, namoro. Essa escândalo tá dando uma puta da porra. Era a mesma situação. a mesma situação. A gente já, ouviu, já vivenciou essa já vivenciou. Adu, fala com você. Eu vou fazer isso. Palhaço. Cadê o Fábio Silva, mano? Vai, Cunha! Vai, Cunha! Vai, Cunha! Ei, ei! Pega! Pega! Pega! Vamos, vamos, agora, não vai mudar nada se ir embora agora e se ir embora daqui a pouco, inferno. Tinha que ter ido ou a 15 minutos atrás. Ou às 4 horas da tarde. Pega! Pega! É o 12, é o 12! Pega o 12! eu só paro quando vou sair, não. É o que eu falo. Passe, passe, passe, passe! Chegou! 어. 东湖。